ხედება გავს იასამნისფერს. ჩვენთვის იასამნისფერი ასოცირდება სულიერებასთან, სიწმინდესთან, სიკეთესთან, ვნებასთან, სიцоცხლის უნარიანობასთან. იასამან სიцоცხლის სურნელი აქვს. ეს სურნელი ძალიან ლაღად ვრცელდება და ადამიანებში სიцоცხლის სურვილს აღწრავს. სიკეთის, სიцоცხლის და სილამაზის ფერია. კოსმიური ფერია, მაგიური ძალა აქვს. ჩვენთვის ონკოპაციენტებისთვის მნიშვნელოვანია თქვენი თანატკობა. ვიბრძვით გამარჯვებისთვის, გადარჩენისთვის. თითოეული ადამიანის ჩართულობა მნიშვნელოვანია სიცოცხლისთვის ბრძოლაში. ერთად დგომით, ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე გადავარჩინეთ. ჩვენ ერთად გავიმარჯვებთ. ერთად ერთმანეთისთვის და სიცოცხლისთვის. გაზაფხული იასამანი. გაზაფხული სიცოცხლე. ჩვენ კი ვიბრძვით სიცოცხლისთვის. და ამ ბრძოლაში იმეც იასამის ფერი აქვს.